就被你们给抓到这儿了，你们局长都得给我们鳄鱼帮面。对不起，我真不知道他是你的太太。就这么帅的老大。我建议，星期天电影院一个人都没有。 就好多我啦。范范，你还记得吗？我还请你吃过饭我阿嫂，路上慢点。 来啦！快死掉啦！ 来。你点啊？好，我同我老婆商量下，减你啲打。丹。啲女又中咗计，快啲过嚟俾叔叔檢查身體。 懂了。那个他好像还 so easy。阿强，那你来真了。哎呀，把 我大佬，唔係好靚咩？做咩飛咁靚？斧頭幫大哥啊，兩把斧頭，所以話你真係。嗱，個箭头都幾有緣，你賠翻汤药费，我斗字收翻埋先，等我同你傾。多少啊？你當磨頭走又好，涉台球又好啊？哦，原來 l o 我唔怕，就算殺咗一個我。做得啦！虎頭幫大哥里边瞓紧眼觉，应啊，好啊，江湖规矩，石抽只。你个样咁凶狠做咩啊？谂住收低赢我啊？阿沈你做咩？嗌是更天。喂，你自己唔啱仲驳嘴，我见婶沈咪问我勾你啊！出嚟啊！嗱，大富超哥百五沙尘，系啊，边个啊？阿阿嗰度仔啊！靓仔，我忍你好耐。 冇个抽得嘅，嗱你哋自己唔争气啊，咋今日嘅只抽，哦肥婆，你就系负责人啦，系嘛？大佬啊，陪汤药啊，你，汤药，你好嘢，我出街，你条天云箭，千军万马来相见，边个食辣椒自己有大佬。 你吃了东西没？我这里有 就因为呢两条友，冇影我哋斧头帮，叉错脚添啊！边个？阿五哥，开锁喎。我揾食嘅啫，俾个机会。好啊，咁快手。咩啊？咩？其实我哋好想加入斧头帮，所以先有冒充嘅啫。你俾个机会啦，好唔好？咁我实行去杀啦，好唔好？ 够人用得着嘅，再狠啲个样，喂，揾食啊，大佬，边个能够把握到机会就出人头地噶啦，银女人乜都有啦，阿姐，你手僵就落车，你真系去晒，我冇功喎，冇功我够晓啦，你又晓，喂，靓仔靓仔。

两蚊钱一半添，有钱仔嚟喎！假嘅，死咗佢啦！杀人？咦，边度嚟？边度？讲咩啊？你见我食嘢唔俾钱啊？ <laughs> 阿范，做咩同呢喺度咁周猫啊？有咗我。 其实我们也不想连累你。你知足就得了。包装婆系咪过分咗啲咧？嗯，一点点心意，谢谢你救我们。我们爬上去好吗？又唔系发白了啦咩？你睇你着条红底黄白里透红，出嚟庆功啊？你有事啊闪左去，冇事啊赶人走，唔系得佢哋我三个月做三三个月。 俾人冤，好，别啦。有咩点解啫？你嚟听，我顶。唔好意思，你觉得点啊？边个顶啊。唔系。同佢话冇理由。我醒听我有啲紧要事，再联络啦。冇埋你啦。 唔使惊，蛇最中意听音乐，我去口哨佢就唔会咬人嘅啦，信到我？ <laughs> 啊，唔睇啊，冇理佢，唔理佢，嘢啫，唔嘢啫，唔好嘢 手伤都硬系冇嘢嘅，你其实记忆系痛苦嘅根源，你能够唔记得，能有几多十？恰似一江春水向东流。你阿郑仔，清明都未到，南府棺材板周啊！唔好話我逼你走啊！总之照老規矩，掂就留，下簽就走。兩位請用茶。 位咁专业嘅人士嚟呢度咧，呢层我哋明白，无喺情书系棘手啲嘅。这份工作对于我们来说非常具有挑排行第一位，物超所值，鬼鬼都值得俾啊！错，他太醉心于武功了，以至于练功走火。始终都系两位，严格嚟讲，处逆之音。喂，好事啊！都是同道中人，早知道就不会这么寂寞。 <laughs> 我也是说说而已。对，十二路弹腿，攻守并重，名不高三莫测。好，有请。 意思話我哋唔做生意啦，你都幾識貨嘅喎，呢啲料嘅藝術成分好。 先打死啲三路冚家仔，再拉埋佢出嚟做鸡斗。啊！唔系啩？系啊。 唔住，冇事，冇事。 开车啊！开车啊！大佬，大咩佬啊？你有冇公德心啊？你啲咁嘅笨！ 没用的，我活不了多久，我也不枉此生。冇咁讲啦啩，高手两个字已经唔想再孭住。怕鬼话斋，家家有本难念的经书。你哋将啲功夫传俾我，等我成为绝世高手，为佢哋变晒武学奇才。但系呢种人系万，好明显。佢唔系。各位，我哋两。

落车！你发誓啊！发誓啊！你踎乜嘢啫？踎到倒一嘅，就系你啲牛皮猪肉喺度阻头阻势，睇我唔咩啊！

第一杀人王火云邪神咁啊，我哋想搵你杀两个人开个价嚟啊！开个想搵一个抽赢我嘅人啫，但系后发现边度人搵得住我傻仔？如果你帮我，你有冇？就正正系绝世高手啊！你唔高啊！我哋大家想学下嘢咁咋？你班废柴，似样喎！你今日咪揸流摊啊？绝对冇啊！我发誓照足吩咐去做噶。你黐线，阿伯你个咩？我自己都惊啊！系。 咁出手啦， <laughs> 大啲啊，重黑社會。 世高手，先至有咁嘅晒，小龙女，狗样大名，今日 <laughs> 你当年杀咗我，而家天都公晒啦，多两日，唔好咁得戚，我呢份大礼，邪神喺度，哎呀，边个送边个钟啊，打死两位，又或者俾两位打死啫，邪不两立，我不入地狱，谁入地狱嚟啊！ 这里是。失。哎！ 疫情系啦，趁佢病好佢命。你嚟啊！嚟，过嚟。扭头啊！走啦！扭头我落去扭佢啊！扭佢啊！扭佢老母啊！你搞到我好乱啊！哦，沙煲咁大个拳头，点练啊？ welcome. 佢本身嘅体質，全身骨折，经平常人根本就冇可能。除非佢系。 呢度交俾我啦。哦。估唔到冇人邪神間接打到個人毒耳目，佢就萬中無一嘅絕世高手。 先至会啫，死唔死都有佢咁大个。若讲佢能够好，好师 精剧。 嚟啦！我呢有本被笈，见到有缘。 就被你们给抓到这儿了，你们局长都得给我们鳄鱼帮面。对不起，我真不知道他是你太太。哪这么帅的老大，我惦记。星期天电影院一个人都没有。 就到我啦！饭你还记得吗？我还请你吃过饭。 该死地啦。 刘叔好嘅， <laughs> 快啲过嚟俾叔叔检查身体。 <laughs> 唔好咁啦。 <laughs> 啱讲开玩笑，开高啲。阿生，乜你嚟真啊？ 边位子弹啊？我大佬，唔系好靓咩？做咩飞咁靓？斧头帮大哥啊，两把斧头以话你真系。嗱，肩头呢几有缘，你赔翻汤药费，字收翻埋先。等我同你倾。多少啊？你当无头走又好，涉台旧又好啊？哦，原来。 我唔怕，就算殺咗一個我。做够啦！虎斧頭幫大哥裏边瞓緊眼觉，應啊，好啊，江湖規矩，隻抽隻。你個樣咁好眼做咩啊？諗住抽得贏我啊？阿婶你做咩？天。喂，你自己唔啱做驳嘴，我見阿婶啊問我勾過你啊，出嚟啊！嗱，阿傅超哥百五沙神，系啊，邊個啊？阿阿嗰個僆仔啊，僆仔，我忍你好耐。 冇个抽得嘅，嗱你自己唔争气嘅咋？今日嘅只抽哦，肥婆，你就系负责人啦系嘛？大佬啦，煲汤药啊你，汤药你好嘢，我吹鸡，呢条穿云箭，千军万马来相见，边个系阿强？自己有大佬。 对情起，我这里。 开锁喎，我揾食嘅啫，俾个机会。好啊，咁快手。嚟啊！其实我哋好想加入斧头帮，所以先有冒充嘅啫。你俾个机会啦，好唔好？咁我实行驱杀啦，好唔好？今人用得着嘅。再狠啲个样。喂，搵食啊，大佬。 边个能够把握到机会就出人头地噶啦，卷银女人乜都有啦。阿姐，你够唔够落车？你真系晒，功冇喎？冇功，我够晓啦。你又晓？喂，靓仔靓仔，我行住到灵光由天灵盖喷出嚟，你知唔知噶？冇奇才，如果有一日俾你打通任督，警恶惩奸，维护世界和平呢个任务。

阿嘅，死咗佢啦！杀人！咦，冰淇淋？边度？讲咩你见我食嘢唔俾钱啊？阿笨，做咩同呢喺呢度咁周猫啊？包租婆，其实我们也不想连累你。你知足就得啦。包租婆系咪过分咗啲咧？嗯。 特别心意，谢谢你救我们。我们爬上去好吗？干嘛希望白了咩？你睇你着条红底环白里套红出嚟庆功啊！你有事闪咗去，冇事就赶人走，唔系得佢哋我三个月做三三瓜九九廿蚊攞嚟，有钱俾钱，冇钱执一兜嚟做计捻得唔得啊？没错，不错，真系正 咩嘢事啊？学嘢啦。有咩點解啫？你嚟听。我顶。唔好意思，你觉得点啊？边个踢中命啊？唔通同佢冇理由。我醒听我有啲紧要事，再联络。我唔好你啊。 唔使惊，蛇最中意听音乐，我一吹口哨佢就唔会咬人嘅啦，信到我啊？ <laughs> 咁你获获手伤都硬系冇嘢嘅，你其实记忆系痛苦嘅根源，你能够唔记得，能有几多仇？恰似一江春水向东流。嚟啦，成仔，清明嘅味道南负棺材板街啊！唔好话我逼你哋走啊，总之照老规矩，签就留，下签就走。两位请用茶。 各位咁专业嘅人士嚟呢度咧，呢层我哋明白，冇喺陈书系棘手啲嘅。这份工作对我们来说非常具有。想排行第一位，物超所值，鬼鬼都值得俾啊！错，他太醉心于武功了，以至于练功走火。始终都系两位。严格嚟讲，触逆之音。喂，好事啊！都是同道中人，早知道就不会这么寂寞。 我也是说说而已。对。十二路盘腿，攻守并重，名不勾三毛擦。好，我先给。了。 好意思啊，我哋唔做生意啊。你都几识货嘅喎，呢個料嘅艺术成分好。 出嚟做鸡蛋。 开车啊！开车啊！大佬，大咩佬啊？你有冇公德心噶？ 没用嘅，我活不了多久，我也不忘此生。冇咁讲得过，高手两个字已经唔想再孭住。阿鬼话斋，家家有本难念的经书。冤冤相你哋将啲功夫传俾我，等我成为绝世高手，为佢哋变晒武学奇才。但系呢种人系万好明显，佢唔系。各位，我系两。 为咗安全，我哋即刻离开呢度啦。责任就越大，你避不了的。劈平，出动！系啊！四眼仔，我认得你，冇错。尤其是系金丝眼镜，纯属好合理？你都好合逻辑，我打家冇睇，点解系针对我啊？帮拖啦，帮拖啦，帮拖啦，摆眼仔啦，落落车！我就打爆你眼镜！ 落车啦！你发誓啊！发誓啊！你踎乜嘢啫？踎做赌客嘅，就系你嚿肥猪肉喺度左头左势，睇我唔咩啊！ 咩事都好事，系啊！依家得嘢，我帮手。普通道，一定啲嚟啦，趁啲同志公唔紧間，定咗五分钟，将你哋嗰人带出嚟。等喺阵，吓？咁你哋咧？我哋帮你把风啊嘛。哦。 第一杀人王火云邪神，咁啊，我哋想搵你杀两个人，开个价嚟啊！开哥系想搵一个偷我嘅人啫，但系最后发现边度人稳得住我傻仔？如果你帮我，你有冇？就正正系绝世高手啊！你唔高啊？我哋大家想学下嘢咁咋？你呢班废柴，似你隔你咪揸流摊啦？绝对冇啊！我发誓照足吩咐去做噶。你黐线！ 嚟自己都惊啊！系咁出手啦！ <laughs> 大啲啊！下 绝世高手，先至有咁嘅杀气，小龙女。狗阳大能，今日你当夜杀咗我，而家天都高晒啦。多两日，唔好咁得戚。我呢份大礼，邪神喺度，睇下边个送边个钟啊！打死两位，又或者俾两位打死啫。邪不两立，我不入地狱，谁入地狱啊？系 Ai! 直情系啦，请佢病佬佢命。你嚟啊！嚟，扭头啊！等下啦，扭头我落去。刀佢啊！刀佢啊！扭佢老母啊！你搞到我好乱啊！ 我咁大个拳头，点练㗎？ 不许乱一 见佢本身嘅体质，全身骨折，经平常人根本就冇可能。除非佢系咩味咧？ 就系万中无一嘅绝世高手，先至会啫。 我能够好好試 一个哈姆。 经久 教你啊。 一般被吸见到有鱼。